手を打ち打ち取ったり任せておけ 及ばす 失点 もない我が手を下すまでもない我が手を下すまでもないチークすまでもない ってた力及ばずか